Dawno, dawno temu żyła sobie królewna, na którą został rzucony urok i co noc zmieniała się ona w okropnego zielonego ogra. Jej urok miał zostać zdjęty przez pocałunek prawdziwego rycerza. Czekała na swojego zbawiciela w wielkiej twierdzy, która była otoczona murami i lawą, a to wszystko strzegł wielki smog. Lecz pewnego razu odnalazł się śmiałek, który postanowił uwolnić królewnę. Kiedy targnął do twierdzy, podszedł do łóżka, ona się obudziła, spojrzała na niego i... Wstawaj kurwo, wynosimy się stąd! Ośle rusza się. Już idę, Shrek! Wybacz, skarbie, ale robota wzywa. Tak w ogóle tłumy czasem chipem, bo nie to, że wali jak z szamba, to jeszcze jakimś czerwonym śluzem przecieka. Właśnie coś ty jej powiedział. Rzuciłem jej komplement. To czemu jest taka zła? Nie mam pojęcia, może okres ma. Ty, a to może dlatego. Nie ma czasu na myślenie, uciekaj. A więc, to ty mnie ocaliłeś z tej wieży. Jak brzmi twoje imię, dzielny? Weź się zamknij i ruszaj tą swoją tłustą dupę. Długa droga przed nami. Jaka droga? Do twojego zamku? Do twojego zamku. Nie jestem twoim rycerzem. Ja tylko wypełniam misję zleconą przez Lorda Far... Lorda Far... Farquad... Farquad... Farquad... No dobrze, ale czemu wypełniasz to zadanie? Bo nie mam wyboru. Te zjeby wtargnęły na moją posesję. Na moje bagno. Jakie zjeby? Imigranci z Syrii. Ośle! Ja nie chciałem dołączyć do Unii, ok? To wasza wina, możecie winić siebie za ich plagę. Co? Pozwól, że ci wszystko opowiem. A więc, wszystko zaczęło się od spotkania w lesie. Ej Grinch, musisz mnie uchronić. Hm? Ej, my jesteśmy jacyś tam strażnicy i chcemy odzyskać osła. Nie. Oddaj nam osła. Nie. Ma mocne argumenty. Tą walkę wygrałeś, ale jeszcze tu wrócimy. Ty to dobry jesteś, jak masz na imię? Shrek, Shrek. Ej Shrek, dokąd idziesz? Na bagno, mieszkam tam. O, widzę, że swoje ciągnie do swojego. <laughs> e, to znaczy, mogę iść z tobą? Nie. No to fajnie, idę z tobą. O nie, ich tu jest więcej. Ej, wypierdalać mi z mojego bagna, ale już, nie możemy. Czemu nie możecie? Bo Lord Farquaad nas wygonił i nie możemy wrócić se do domu. Ej, dobra, to ja se z tym Farquadem pogadam i przekonam go, aby coś tam, no nie chcę was tutaj i muszę coś zrobić. Ej, osioł, idziesz ze mną, okej. I potem poszedłem do tego śmiecia z pretensjami, nie? I ja, taki co, ja takie coś do niego. Ty, słuchaj mnie, musisz się pozbyć tych zasrańców z mojej ziemi, bo mi trują dupę. Dlaczego? Bo mi trują dupę. Dobra, dobra, ale coś za coś. Chcesz pierdol? Nie, chcę Fionę. Idź do zamku jakiegoś tam gdzieś tam i przynieś mi Fionę. Wtedy ci pomogę. No spoko. I tak się tu znalazłem. Nice. A teraz moja wersja. Więc ja sobie żyłem spokojnie na farmie z moją właścicielką i nagle ona mnie gdzieś zabiera. Się okazuje, że lord, obecny król, ro, lord, Lord Farquaad chciał pozbyć się wszystkich mitycznych stworów ze swojego królestwa. Ja do niej, nie możesz mnie im oddać, mogę. Dlaczego? Bo mnie denerwujesz. Już nie będę, będziesz. Nie, tak, nie, tak. I co się potem stało? Uciekłem sobie do lasu i spotkałem Shreka. Aha. Dobra, chodźmy, bo się ciemno robi. Ej, wiesz co? Może się gdzieś zatrzymamy? Jestem śpiąca. Ale chwilę temu jeszcze spałaś, ale ja muszę. Szereg, to co mnie nauczył świat to fakt, że jak kobieta musi, to kobieta musi. Idźmy spać. Ej, Fiona, wysrała się już? Hej, o Boże, Szrek! Szrek, Szrek! Cicho, bądź to ja, Fiona. Fiona, Jezus Maria, kobieto, jak ty wyglądasz? No wiem, no wiem. Słyszałem, że ludzie mają problemy z dorastaniem, ale żeby aż tak? To nie jest wynik dorastania, tylko klątwa. Za dnia zwykły człowiek, a nocami potwór. Coś jak klan z koszalina, ale spójrz na to z innej strony. Z takim ryjem nikt cię nie zgwałci. Nic nie mów szerekowi, okej? Okay? Nie może się dowiedzieć. Jakby tu to nie zagadać. Ej Fiona, niezła dupa z ciebie. Nie. Ej, bardzo cię lubię i... Ej, chcesz się ruchać, czy trzeba z tobą chodzić? Jak można kochać takiego potwora? Zielone, brzydkie w ogóle do dupy. Szereg by mnie nie chciał. Jak cię zaraz puknę, kto ty jesteś? Jam jest Lord Farquad i przyszedłem po ciebie. To Wektra? Przyszli mi naprawić kablówkę? Chodź ze mną, niewiasto. Kto ci tu przysłał? Ja. Czemu? Bo tak. Aha, dobra, nara. Zrobimy wesele. Jej. Szrek, co? Głupi jesteś. Czemu? Bo ona cię kocha, a ty się jej pozbyłeś. Ale mówiła, że jestem potworem. Prawda boli, co? Ale ona nie mówiła tego o tobie. Jak to nie? To o kim? Nie mogę ci powiedzieć, to tajemnica państwowa. Musimy się spieszyć, by zdążyć na wesele. Podczas wesela. Czy ty, lordzie Farkładzie, chcesz poślubić Fionę? No chcę. A czy ty, Fiono, chcesz sobie spieprzyć całe życie i wyjść za tego malca? No. Co? Fiono, ja cię kocham. <laughs> XD. Ja też cię kocham. Co? Ona jest moja. O nie, Shrek, nieźle się dogadujemy z tą smoczycą. Ona też jest żydowskiego pochodzenia, wiesz? To dlatego cię nie lubię. Ej Shrek, ty tak na serio z tym, że mnie kochasz? Ta, coś ci muszę pokazać. Aha. Jestem ogrem. Czy spędzimy razem resztę życia? Nie, nie ma mowy. Wolałem twoją ludzką formę. Ej, ośle, chodź, zabieramy się stąd. Ej, pozbądźcie się tych ziomków z mojego bagna. Ja pierdolę, kilka dni do dupy.